مرحبا بكم في حلقه جديده على قناه موروكو كار درايفر هذه آه، الحلقه تكون شويه مغيره أه كيجيو عندنا بزاف السيارات اللي كنعدلوهم كنبدلوهم le look complètement. وقلت علاش ما نشاركش معكم هذا الشيء اللي كندير اليوم جاي عندنا واحد السياره بي ام دبليو الفئه الخامسه 2011 قلبت نعطيكم آه، معلومات عليها fiabilité ديال المحرك ديالها آه، كلشي كيقول لك بانها سياره مزيانه المحرك فيها مزيان ما كيوقعوش فيه مشاكل كنهضروا المهم من 520 حتى ل 535 المهم كاع الناس هادو اللي دوزوها كيهضروا عليها وكيشكروا فيها بزاف أه الثمن ديالها على حسب أه l'état ديالها وعلى حسب la finition اللي فيها كتكون تقدر تكون بين 160 الف درهم حتى ل 260 الف درهم بين 16 مليون حتى ل 26 مليون donc غنبداو الحلقه غنوريكم من وصلونا أه les pare-chocs ديالها ديال باك ام سبور حتى الاخر كيخرج السياره ¡Suscríbete al canal! الاخير غنخليكم تشوفوا الطوموبيل آه، كي خرجات نتمنى تكون عجبتكم هذه الحلقه هذه أه، ونطلب لكم واحد الحاجه خليو لنا التعليقات بزاف وقلنا شنو كيبان لكم في هذه الحلقه اللي درنا جديده وشنو الحاجات اللي بغيتوهم يكونوا في الحلقات الجديده في هذا المجال هذا وغيبقاو دائما les test drive والبرنامج الاخر اللي كان بريزونتو فيه السيارات الرياضيه والناس والتعديلات اللي كيديروا المالكين ديالها غيبقاو داكشي وغنديروا هاد البرامج حتى هما معاهم شكرا